Zdravíme vás priatelia po celom svete. Pozerali sme sa a môžeme vyhlásiť našu spokojnosť s množstvom ľudí šíriacich pravdu mierumilovným spôsobom. Ďakujeme. Teraz slovo k vesmírnym agentúram. Hamba vám za skrývanie pravdy o našej realite a našeho dedictva. Teraz slovo k pravde. Prosím, privítajte štvrté dieťa prvorodených. Prosím, podejte sa s touto informáciou a preložte ju do iných jazykov. Je na vás, aby ste informovali celý svet o klamstvách a vyfabrikovaných príbehoch. Všetko bolo v miery a s láskou. Ďakujem vám. Zdravím priatelia. Chcel by som vás zobrať krok bližšie k pravde. Teraz si pozrieme fotky objektu, ktorý NASA klasifikuje ako kometu. Ako uvidíte, veci sa budú zdať, inak ako naozaj sú. Prosím, nebojte sa. Prosím, zapamatajte si, že zobrazené štruktúry a umenie tam boli desiatky tisíc rokov. Ste v bezpečí a všetko bolo nebo. Teraz ste videli pravdu. Teraz viete, že som štvrté dieťa prvorodených. Pre nádhernejšiu perspektívu vám je odporúčané si zaobstarať a 4 zmašovacie sklo. Zistite, že je to najlepšia vec, akú ste si kedy kúpili. Sme Anonymous. Sme Legia. Sme spojení ako jeden, delený nulou. Nezabúdame. Očakávajte nás.